сегодня с э, огромным удовольствием принял участие вот в тех мероприятиях, которые были подготовлены в программе моего визита и открытие общеобразовательной школы и э, открытие детского сада. Ну и, конечно, вручение автомобилей ветеранам, инвалидам. Это э, все элементы тех программ, тех реформ, которые мы вместе с вами начали в 2010 году. И если говорить об открытии школы, мы прекрасно понимаем, что наша обязанность создать равные условия для детей и в городах, и в селах. Когда будет работать аграрный сектор экономики, тогда мы будем иметь и инфраструктуру. Когда мы с вами осуществим реформы, в том числе земельную, мы создадим условия, чтобы налоги платили товаропроизводители на той земле, на которой они работают. Чтобы э, эта система заработала, нам нужно идти упорно по пути реформ. Мы должны стремиться к развитию внутреннего рынка. Почему мы должны к этому стремиться? Потому что мы видим, что кризис углубляется экономический, и в мире все меньше и меньше растет экономика, все меньше и меньше потребляется различных товаров а мы за счет роста внешней торговли мы стимулировали нашу экономику. Сегодня создаем такие программы, которые бы могли активизировать наш внутренний рынок. У нас нет другого пути, кроме того, как продолжать ранее начатые с вами программы. Вот в этом году мы начали социальные программы мы не имеем права их останавливать. Мы должны продолжать поднимать социальные стандарты, заработные платы, на их основе поднимать пенсии. А основой улучшения жизни людей есть рост экономики. Мы от этого никуда не денемся. Роль государства в создании условий для развития бизнеса, для развития предпринимательства, для роста экономики.